с вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом э, видео. Начинается новый месяц, ну и самые горячие темы, которые сегодня будем обсуждать, это а, рост серебра, да, новая ну, попытка э, трейдеров с портала Reddit разогнать и этот актив. Также мы поговорим о а, прошлой неделе сезона отчетов, именно как закрылся январь, ну и также обсудим ключевые события, э, к примеру, также продолжение слухов о а, слиянии Chevron и ExxonMobil. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, видео. Ну и ваши вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. А, итак, э, ключевая тема э, последних э, дней – это активный рост серебра. Давайте вместе посмотрим сначала на график, затем э, также обратимся э, к тому, что же вызвало данный скачок э, роста по данному активу. А серебро сейчас торгуется на локальных максимумах, на максимумах примерно с августа. Ну, если посмотреть, конечно, месячный таймфрейм, то мы, собственно, находимся вблизи локальных максимумов. Конечно, не исторические максимумы, но подходим к ближайшим значениям, которые мы видели за последние, ну, пожалуй, уже 7 лет. А что что же стало причиной? Причиной стал э, тот же самый э, портал, да, э, социальная сеть Reddit, где есть группа трейдеров, а, которые как раз на прошлой неделе разгоняли акции компании GameStop и многие другие компании а, для того, чтобы как раз сыграть на ситуации short squeeze. А, собственно, подобное они попытались провернуть и в этот раз. Серебро выросло за последние несколько торговых сессий на порядка 25%, да, от локальных максимумов до локальных минимумов минимумов. А, конечно, здесь э, важно понимать, что объемы здесь э, колоссальны и э, ситуация вновь неординарна. неординарна. Плюс также растут компании, а, которые занимаются добычей серебра и также, например, ETF на серебро тоже, соответственно, растут. Ну, все, все собственно, растет, все, что связано с серебром. Вопрос в том, опять же, стоит ли заходить, да, ну, на мой взгляд, это крайне опасно. Опять же, если вы уже были в позициях серебра, да, если у вас были уже активы, то, возможно, имеет смысл зафиксировать данный стремительный рост, но а, попытаться продавать, да, или попытаться заходить сейчас на локальный максимум, ситуация не самая оптимальная. Ну, э, я нахожусь в позиции по золоту, вполне э, вероятно, что золото тоже что-то перепадет, и мы увидим тоже активный рост по данному инструменту. А возможно и нет, да, мы точно абсолютно не знаем, и не стоит использовать эту ситуацию как возможность э, быстро заработать 20-25%. Это может вылиться как раз в более большие убытки. А также еще одна из новостей, которая поступила, это продолжение переговоров э, слияния компании ExxonMobil и Chevron, которая может стать одной из самых э, крупнейших нефтедобывающих компаний. Но, э, собственно, эти переговоры начались еще в прошлом году, но от комментариев пока представители компании а, воздерживаются. Здесь тоже важно понимать то, что сейчас при администрации Байдена вряд ли это слияние может возникнуть, потому что разбирательство антимонопольного комитета здесь может занять достаточно долгий период, и, в принципе, демократы Минфинанса, они не за то, чтобы делать какие-то подвышки, опять же, в нефтяном секторе. Да? Мы помним, что Байден за зеленую энергетику. Здесь, конечно, вероятность этого слияния, она а, выглядит не самой а, не, э, не факт, что это произойдет при Трампе, возможно, да, это, вероятность этого была бы выше, но пока э, переговоры приостановились и уже, напомню, Байден с, э, приостановил строительство э, трубы Keystone XL, да, лишив тем самым тысячи рабочих э, мест. Ну, будем следить опять же за этим. Э, по э, заявлениям компании, да, данное слияние направлено на то, чтобы снизить издержки. Ну, в принципе, мы с вами помним, что была такая компания, компания э, Standard Oil, да, которая была впоследствии раздроблена на много других компаний, э, опять же из-за того, что компания имела существенный вес, да, именно э, имела монополию да, на добычу нефти, на производство нефти, и сейчас вот мы видим такую обратную ситуацию. А также по сезону отчетов да, на сайте портала, портала FactSet есть информация уже по январю, по итогам января мы видим то, что компании, которые отчитывались, да, и на напомню, что сейчас продолжается сезон отчетов, показывают довольно-таки неплохие э, результаты. Многие компании эм, превосходят как раз э, ожидания. Э, ну, сейчас отчитались на текущий момент порядка 37, 37% компаний, входящих в индекс S&P 500 и 82 заявили о росте дохода на акцию. Это 82% из этих компаний. Больше всего это технологичный сектор. Да, здесь мы видим больше 90% позитивных, ну то есть лучше ожиданий сектор healthcare, финансовый сектор, э, ну а хуже всего, собственно, здесь utilities. Это ЖКХ, ну также энергетика и э, real estate. Собственно, ну по utilities здесь э, все понятно, здесь вряд ли что-то сильно можно ожидать, эта отрасль сильно не двигается. А вот по энергетике вполне вероятно, что э, дальше мы увидим э, какое-то движение, потому что на этой неделе также будут отчитываться компании, это, ну сразу же, раз уж мы заговорили о, о том, что нам ожидать на этой неделе, отчитаются Google, Amazon, Alibaba, Snap, ExxonMobil, Biogen, Pfizer а, и многие другие, э, так как, да, сезон отчета продолжается, еще не все компании отчитались, поэтому тоже за этим а, будем пристально следить запустить. Ну а в целом, если говорить о текущей ситуации на рынке, в целом, если мы посмотрим на индекс S&P 500, мы видели довольно-таки а, хорошую коррекцию, да, которая дает возможность закупиться по более низким ценам, порядка 5% S&P 500 снижался с а, конца января, сейчас уже подрастает на, на премаркете, поэтому сейчас да, вполне вероятно, что эта коррекция тоже может завершиться и нужно брать это тоже во внимание. Локальный минимум, который показывали сегодня, это область 3664, э, сейчас на, с открытия развития. Индекс S&P 500 продолжает а, расти. А что нас ожидает из э, ключевых событий да, на этой неделе? Сегодня выйдет э, индекс менеджера по закупкам в производственном секторе по США. А завтра по Европе будут опубликованы данные по ВВП. Также по США выйдет индекс менеджера по закупкам в непроизводственном секторе. В четверг решение Банка Англии по процентной ставке. Также выступление Банка Англии Бейли. Ну и пятница, ключевое событие, которым завершится неделя, это изменение числа занятых в сельскохозяйственном секторе. Первая пятница каждого месяца, поэтому, безусловно, будем следить также за этим а, событием и держать это а, во внимании. А, ну а теперь давайте посмотрим, что у нас сейчас происходит по основным активам. Начнем мы с э, евро-доллара и я также расскажу о том, что я планирую делать. Евро-доллар неплохо корректируется. В принципе, здесь я готовлюсь к тому, чтобы рассматривать для себя возможности для входа на покупку <clears throat> по а, данному инструменту, прошу прощения. А, соответственно, сейчас а, евро-доллар корректируется в область 1.20 и с этих уровней я бы для себя как раз возможность входа рассматривал. Сейчас вот мы видим такое активное снижение. В целом, если мы посмотрим по а евро-доллару сейчас, то евро смог закрепиться выше а, максимальных значений, которые были сформированы как раз а, в четверг, что, в принципе, нас приводит в фазу восходящего движения, то есть возобновление роста по данному инструменту. И здесь я тоже присмотрюсь к тому, чтобы войти а, в покупке по э, евро-доллару, да, возможно, даже а, в ближайшее время. И пока здесь я отложенные ордера выставлять не буду, но вполне вероятно, что сделаю это в ближайшее время, потому что предпосылки на а, восстановление роста здесь как раз э, есть. И стоп я буду убирать за локальный минимум, который были 18 января, 27 э, января. По британской валюте здесь мы видим также продолжение восходящего движения, здесь активно ничего не меняется, мы не видели здесь серьезной коррекции, пока, поэтому пока этот инструмент оставляю для для дальнейшего изучения. А по паре американский доллар, канадский доллар на дневном таймфрейме мы с вами видим то, что также валютная пара неплохо скорректировалась, общий тренд сохранится нисходящий, поэтому здесь приоритет также сделки на а, продажу. Поэтому здесь я для себя а, поставил отложенный ордер после того обновления локальных минимумов, которое было в пятницу. Соответственно, здесь э, отложенный ордер у меня стоит э, по цене а, по цене 1.2830, соответственно, если туда мы в течение сегодняшнего дня скорректируемся, то в данную валютную пару на продажу тоже я а, был бы готов войти. Стоп-лосс у меня, соответственно, за максимум 28 э, э, января. А по паре американский доллар, японская иена, здесь э, пока у нас активно продолжается рост, активно продолжается восходящее движение, мы видим, что уже актив несколько перекуплен, поэтому здесь я тоже готовлюсь уже к тому, чтобы открывать продажи. Но пока здесь сигнала на возобновление нисходящего движения не произошло, скорее всего, это произойдет только завтра, поэтому за доллар иены также я продолжаю следить и держать ее во внимании. А пара американский доллар, канад, э, австралийский доллар к американскому доллару продолжает нисходящее движение. Были попытки завершения данного восходящего э, движения, но пока, опять же, сигнала к возобновлению роста здесь не произошло. Также мы довольно-таки неплохо скорректировались, и даже с текущих уровней я бы тоже рассматривал для себя вход, но обязательно э, ждать локального подтверждения на часовом таймфрейме, которого пока здесь не произошло. А По по новозеландцу э, также э, здесь я для себя бы рассматривал входы из области 71.01. Э, соответственно, здесь первое это закрепление выше локальных максимумов. То если мы посмотрим здесь на пятницу, в пятницу мы смогли это увидеть. В пятницу цена закрепилась выше а, максимальные значения, которые были в четверг, поэтому фактически здесь а, можем ожидать а, возобновления роста. Но, опять же, здесь э, важно понимать, где войти. Область э, поддержки находится в области 70 то есть сюда я бы убирал э, как раз стоп-лосс за минимальное значение 18 января. Ну и основная задача, конечно же, войти как можно ближе к данному уровню, да, чтобы это было максимально комфортно, поэтому по новозеландцу тоже к данной ситуации присмотрюсь. Золото. Золото продолжаю держать, продолжаю держать покупки, Э, соответственно, входил я еще на прошлой неделе, поэтому пока э, ситуация на укрепление золота э, у меня сохраняется. Вошел я довольно-таки неплохо, практически по минимальным ценам, которые были 28 января. В пятницу была очень хорошая волатильность, мы обновили локальный максимум за последнюю неделю, но не ушли выше максимальных значений, которые были 21 января. Именно там сейчас я вижу ближайшую цель по движению по, соответственно, золоту. Уход выше отметки 1875. А сейчас также возможно от волатильности на сервере золоту тоже что-то перепадет, но э, будем тоже за этим э, следить. Пока стоп-лоссы я не перемещал, э, стоп у меня находится пока на прежнем уровне. А по индексам, индекс DAX отыгрывает то падение, которое было, а, поэтому здесь также вполне вероятно, что мы в ближайшее время вернемся уже непосредственно к восходящему движению. Это мы можем следить э, за этим, мы можем следить как раз на часовом таймфрейме, но пока этого изменения не произошло, поэтому каких-то дополнительных действий пока я производить не буду. Но вполне вероятно, что на позитиве а, сегодня, да, европейская сессия, американская сессия, возобновление роста по индексам тоже мы можем увидеть. Ну и если мы говорим о индексе S&P 500, также, как я уже сказал, была довольно-таки неплохая коррекция, а, порядка 5%, поэтому здесь э, это также довольно-таки интересно для того, чтобы рассмотреть вновь покупки по индексу S&P 500. Сейчас я жду закрепления выше, по крайней мере, максимальных значений, которые были сформированы в пятницу, ну или уже а, закрепление завтра выше максимальных значений понедельника, то есть сегодняшнего дня, и после этого уже буду принимать решение. Пока с точки зрения часового таймфрейма мы все еще находимся в нисходящем движении, и а, сделки пока здесь я а, не, ну, отложенные ордера я пока не устанавливал. По нефти марки Brent, э, в принципе, вторая половина января была в таком э, довольно-таки вялом э, боковике, да, 54, 50, 56, 40 мы э, торговались, даже иногда доходили до отметки 57, но, соответственно, пока здесь общий настрой сохраняется восходящий, поэтому, опять же, если вы для себя торгуете этот инструмент, то пока покупки все еще остаются в приоритете и за ними тоже нужно а, следить. А неделя обещает быть довольно, тоже довольно-таки активной. Возможно, что-то э, э, эта группа трейдеров с, с портала Reddit учредит еще, да, и, возможно, это повлияет тоже на наши акции, которые мы держим. А, но продолжаем следить за сезоном отчетов, а, продолжаем следить за публикацией данных, ну и будем это обсуждать уже в наших следующих видео. Не забудьте поставить лайк, если оно вам понравилось, вопросы оставляйте в комментариях, ну мы с вами увидимся в среду и продолжим разбираться, что происходит на рынке и на что важно обращать внимание. Всем спасибо за внимание и до свидания.